ઉચિક હે પણ એ ઉપડી અમારે છે હે અય હા આ ગબર કે બસંતી ઉપાડી આવો તારી બાપ કોઈ ઉપડે બસંતી કોઈ ઉપડે ના ઉપડે ઉપડે કોઈ દે અમારે હું ઉપાડી લાવી ને ગાડું ગાડું ના ઉપડે તો બે લાવી હે આ તમારી બાપ હમી લે સાજા હાલો ઉપાડી આવો લાવી લાવી તમારું આમ બરાબર કદીશ તમારું આવો હાલો બસગણી આને વાલી છે બસગણી આને વાલી છે બસગણી આને વાલી છે બસગણી આને વાલી છે લેન માં ઉભા રહેતા થઈને હડપ Ooh! કેટલા આદમી હતા બે બે બે ફક્ત બે એને કેટલા હતા ત્રણ ત્રણ રોજ કિલો કોઈ પસાયો સરદાર ઈ તો ગાડા હતા ગાડા ઈ તો મોટા મોટા હતા આટા ખટા તો ધીમે છે નાનો છોકરો હતા આ બધુંમાં ઓરી કેટલી છે સરદાર એમાં નવ ગોલી નાખી મે નવ અરે તારી બાપ નવ ને સોત ગોલી હતી તૈન તો એમાં પસંદ રહી ગઈ હા હવે સો ગોળી કીધી એમને હા સરદાર હવે કેટલી ગોળી રહી હે સરદાર સરદાર એમાં ત્રણ ગોળીઓ

તારી બાપ ઈ જોતો ખરો ઈ ક્યાં બંધુ કેતી ઈ તો કુવાડી કુવાડી કુવાડી